الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لم أتأخر عليكم كثيرا اليوم سيكون درسنا إن شاء الله بالصوت لأننا سندخل في مرحلة تحتاج إلى تركيز لكي تخرج نخرج من هذه المرحلة بسلام ونكون حاضرين للاحتراف في المونتاج اليوم موعدنا مع درس جديد وهو الدرس الأول من مرحلة المتوسط والدرس السادس من, من الدورة إن شاء الله وبالمناسبة هذه أطلب من إدارة منتدى الصاعقة التعديل على اسم قسم الدورة بحذف كلمة سوني فيجاس لماذا؟ لأننا سنستعمل عدة برامج مونتاج والدورة لن تنتهي يعني في برامج كثيرة سنستعملها في المونتاج سنستعملها في إنتاج فيديوهات يعني ليس سوني فيجاس فقط إن شاء الله تكونون بخير وعلى كافة الأمة الإسلامية إن شاء الله نبدأ كالعادة بفتح برنامج سوني فيجاس وأيضا يجب أن يكون لدينا فوتوشوب والذي ليس لدي فوتوشوب يراسلني على اليوتيوب أو فيسبوك أو في منتدى السائقة وفي في ظرف أربعة وعشرون ساعة سأعطيه الرابط إن شاء الله نبدأ على بركة الله بفتح سوني فيجاس كالعادة نذهب إلى ملف ثم جديد ننتظر شوي ثم الإعدادات الملزمة شفنا هذا في درس سابق ما هي الإعدادات التي نضع الإعدادات الجيدة نضغط okay. okay. يكون حاضر الآن قبل الفوتو قبل السوني فيجاس نستعمل سوني فيجاس ناخذ فيديوهاتنا اللي سنعمل عليها الآن نذهب إلى الفوتوشوب في الفوتوشوب س... سنعمل الشريط الإخباري الذي تحدثنا عنه في الحلقة الفائتة نذهب إلى New ننتظر الحادثة التالية أي حدث يعني ليس مهم لان انا في سوني نقدر نتحكم في حجم وكل شيء المهم في هذا شريط فوتوشوب هو اللون والشكل فأنا راح منتظر الصورة بالأسود الآن بعد أن بعد ما غيرنا اللون من الأسود نذهب إلى هذا القفل من ننقر عليه مرتين ثم نضغط OK ثم نذهب إلى FX ثم نضغط الأول landing نعم، صغير هذا من مية إلى خمسون يعني شفافية الصورة وأكيد المحترفين في الفوتوشوب يعرفون هذا وهذا شرح يعني المبتدئين في في الفوتوشوب ثم نعم، نضغط save سيف جيد جدا جدا الآن لدينا هذه هو الشريط هو ليس هكذا سنعدل عليه بسوني ميكروس والذي يريد أن يعمل شريط مثل قنوات يمكن يعمل بألوان ولهذا سنعود له في الدرس القادم إن شاء الله الآن نذهب إلى سوني فيجاس era Media y on Media ننتظر وأيضا للذين يريدون إضافة اللوجو أو الشعارات يمكن أيضا استيراد ميديا ويذهبون أين وضعوا اللوجو نظام اللوجو فيسبوك مثلا اللوجو اي شعار خاص مثلا ثم نضع الفيديو في المسار كالعادة هكذا ثم نذهب هنا جميل نقرأ جميل ونذهب إلى إدراج مسار فيديو ثم نجذب الشريط إلى المسار نضع هكذا على كل الفيديو شوفوا يعني كيف لكي نعدل على الشريط نذهب إلى هنا موازنة الحدث نضغط عليه ننتظر <coughs> وكالعادة نذهب المصدر هنا يعني حفاظ على ال... يعني الحفاظ على ال... مسافة واحدة نضغط معهم اللاب نضغط لاب ثم نعمل كده كيف نتحكم في الشفافية هنا يعني تشوفوا مستوى المئة نضعه في الخمسين والآن لكي نضع الكتابة على الشريط كالعادة نقرأ يمين إدراج مسار فيديو ثم نذهب اختار اي الذي تريده يعني سأختار soft نظرة يعني تستطيع كتابة بالإنجليش أو الفرنسي يعني اللغة اللاتينية أما اللغة العربية أكيد هناك يعني أي واحد جرب في هذا الشكل من نوع من أنواع الكتابة فيش مشكلة هو الخط يعني كتابة غير مفهومة موجود الحل في الموقع سأضعنا في الوصف إن شاء الله هذا الموقع يحول الكتابة غير مفهومة إلى مفهومة يعني كتابة عربية كما أعرف هذا هو الموقع اكتب أي كتابة يعني समाधान has been كونتر نضغط على control ثم save control وال save مع بعض هكذا ثم نذهب إلى البرنامج ثم نضغط control و V مع بعض نختار نوع الكتابة أنا لدي أنواع كثيرة يعني حملها واللي محمل أي نوع كتابة يعني يعني يجب as the grabber over اوكي ثم نضغط control ونأتي هنا يعني في مكان راح تطول فيه مدة الكتابة نضغط كونتر نوصل الضغط عليه ثم نحرك الكتابة هكذا ثم نذهب إلى موازنة الحدث وركزوا هنا جيدا يعني لكي نحرك الكتابة مثل الأخبار أو القنوات مثلا نضغط هنا في هذا المعين نضغط هكذا يصبح لونها أبيض مثلا هكذا ونخفي الكتابة شفتم آه، كيف تمر يعني هذا شريط كلاسيكي أما الشريط المحترف جدا سنرى هذا في حلقات قادمة إن شاء الله الآن نمر إلى القالب الأسباب يعني أن تريد حفظ أسبابه okay. والآن رابط ستجد فيه قوالب عديدة جدا هو موقع ريزن ديسيجن برو تمبلت تشاهدها على اليوتيوب يعني إذا عجبك أي طالب آه، كمله بالضغط على الدولار تبيع المهام وأيضا اللي عنده آه، حاسوب أربع سنين bits ولديه سوني فيجاس 12 يمكن أيضا يحمل آه، قوالب سوني فيجاس Pro 12 وأيضا لديه سوني فيجاس Pro عشرة أيضا يمكن يحمل من هنا محمل أي واحد يعني أنا محمل هذا هو آه، نغلق آه، سوني فيجاس نغلقه عشان آه، كي نفتح من القالب عندما ندخل القالب ونفتح الأخيرة فيجاس هنا نضغط عليها ننتظر اوكي إذا واجهتك يعني مشكلة مثل هذا يعني يقول لك مثلا آه، لا يوجد هذا الملف تضغط على تحديد ملف ميديا بديل وتذهب إلى مكان القالب الشغل عن القالب يعني اي اي انسان محترف سوني فيجاس يمكن ان يعمل مثل هذا القالب محترفين كثير يعني محترفين بدرجة كبيرة معنا إن شاء الله سنصل إلى هذا لما لا يعني اصلا السمعة قوية وهو عبارة كشغل عن الانترنت يعني يمكن يكون انسان محترف في صنع قوالب يعني يمكن مثلا يعمل موقع ويبيع هذه القوالب يعني مشروع كبير للقوالب يعني أنا كثير من أصحاب الفيديو اللي يعملون الفيديوهات والأفلام يستعملون هذه القوالب سواء على سوني فيجاس أو أي برنامج كبير مثل بريمير أفتر إفكت كلها توجد هذه القوالب الآن إلى التعديل التعديل التعديل سيكون فقط على الكتابة هنا ونقلب فيها لكي نستطيع التعديل كي تظهر لنا الأدوات نضغط على التوريد الميديا ونغير فري انترو بأي كلمة نريدها مثلا موبايل um, ننزل للأسفل ونجد هذا بالبرتقالي نضغط على الميديا ونغير أسفل أكثر ونغير مثلا أريد أن أضع عنوان في y que animado. اي كلام مثلا انا اريد اروح على اليوتيوب مثلا الاول مقطع صفحتي على الفيسبوك والثانية على اليوتيوب dois, três, três, década, jeito, لكي نشاهد نشاهد نشاهده ونستعمله أو نفعل يوتيوب تابع تابع ننزل أسفل ثم نضغط هناك فراغ نقرتين هكذا يجمع كل الأعمال ثم نذهب إلى أعد باسمي هنا نصيغ أس بالانجلش يعتبر ننتظر قليلا هنا نختار الصيغة التي نريدها مثلا افيت اريد افيت مات هتكوست من تومبلات لكي اه، نقلل من ثقل الفيديو ونسرع في انزال الفيديو نضع preview اه، ملاحظة في حال لم تظهر أي صورة بتاتا يعني في حال لم تظهر أي صورة هكذا في إذا وصلت إلى ستين أو سبعين يعني الفيديو لا يعمل يعني ألغي وأعيد مرة أخرى الريندر أبس حتى يقبل هنا يعني يعمل الفيديو شوف شاهد الفيديو قيد تثبيت احنا في اغلب والآن انتهى الدرس اليوم إن شاء الله استفدتوا استفدتم درس وهذا بالمناسبة أول درس آه، إلي بالصوت يعني لو لاحظتم أخطأ في الكلام لا علينا إن شاء الله الدرس المقبل في الأسبوع المقبل وإن شاء الله أكون يكون الدرس جيد واستفدت منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته